yeah Ich hab ein Soulmate, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Ich hab ein Soulmate Wir sind in einem Golden Ich hab es erst nicht geglaubt, aber ich wusste es dann Wir fahren nach Amsterdam und nehmen uns die Zeit Eure Liebe ist das Einzige, was bleibt Unsere Bindung hat Substanz, können über alles reden Ich habe langsam das Gefühl, du kannst mich echt verstehen Doch nicht in meinem Leben, so viel steht schon mal fest War mir noch nie so sicher, meine Feelings, sie sind echt Du bist mein Soulmate, wir sind in einem Golden Age Ich habe keine Sorgen mehr Ohne dich no way, das wäre so late Dank dir seh ich nur meine Welt Wir sind in einem Golden